Quem Essa é Não convoco. Quem Essa é Não convoco. Quem Essa é Não convoco. Quem consome Não convoco. Quem consome não se ache se indigne um céu sereno. Quem não se acha se indigno, céu sereno.